मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल बात बात पर वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने हाल ही में यह कहा कि अगर संबल योजना को बंद किया तो मुश्किल कर दूंगा सरकार चला उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो चुनाव हारा है और फिर आ गया लेकिन हमें चुनाव परिणामों से फर्क नहीं पड़ता यह सरकार भी लंगड़ी है विधायक धमकी दे रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाया तो सरकार गिरा देंगे वैशाखी पर चलने वाली सरकार बनानी होती तो हम ही बना लेते पहले हम ताकत से काम करते थे अब लड़ाई से काम करेंगे और संबल योजना बंद की तो सरकार चलाना मुश्किल कर दूंगा जी हाँ कुल मिलाकर शिवराज का यह भी कहना था कि वल्लभ भवन के सामने बस्ती से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है और पूरे प्रदेश में इस योजना को बचाने के लिए